hello and welcome friends Tally Prime सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है टैली प्राइम में जीएसटी जब एक्टिवेट करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है इसको लेकर के काफी सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है लेकिन फिर बार-बार रिक्वेस्ट ये आ रही थी कि सर एक बार और ये बताया जाए कि कैसे हम जीएसटी को एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पर टैली प्राइम ओपन है देख सकते हैं आप अगर इसमें आपको जीएसटी एक्टिवेट करना है तो क्या करना होगा तो कंपनी बनी हुई है कंपनी तो आपको दिखाई पड़ी रही होगी आपको कीबोर्ड से F11 की प्रेस करनी है जैसे ही F11 प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो आता है यहां पर आपको क्या करना है आपको दिखाई पड़ रहा होगा टैक्सेशन ठीक है अगर यहां पर शो मोर पे क्लिक कर दीजिएगा तो और भी ऑप्शन आएंगे और शो फीचर पे क्लिक कर दीजिएगा तो और भी ऑप्शन शो होने लगेंगे जो कि नहीं शो हो रहे थे वो भी शो होंगे ठीक है अब हमें क्या करना है यहां से दिया हुआ है enable goods and service tax ठीक है तो ये जो enable goods and service tax दिया हुआ है इसको यस करना है यहां से इसको यस कर दीजिएगा जैसे ही यस करिएगा तो आपका स्टेट आएगा तो उस स्टेट का नाम डाल दीजिएगा ठीक है यहां पर एस ऑफ द टेरिटरी को नो रखिएगा बाकी जीएसटी कब से एप्लीकेबल हो रहा है वो डेट डाल दीजिएगा ठीक है एंटर करिएगा यहां पर जीएसटी आई नंबर पड़ेगा अगर आप क्वार्टरली जीएसटी फाइल करते हैं तो आप यहां क्वार्टरली कर सकते हैं ये क्वार्टरली कर देंगे अगर आप क्वार्टरली करते हो तो क्वार्टरली यानी हर तीन महीने पर यहां पर set oblique alter GST rate details को यस कर दीजिएगा इंडिया में मैक्सिमम जीएसटी 28 परसेंट लगती है तो मैं यहां पर मैक्सिमम ही जीएसटी लगा देता हूं ठीक है एंटर प्रेस करते हैं एंटर प्रेस करते हैं और इसको एक्सेप्ट करवाते हैं ये एक्सेप्ट करवाया हमने कंट्रोल ए प्रेस करके पूरे को एक्सेप्ट करवा लेंगे एक ही बार अब यहां पर अगर हमें जीएसटी लगाना है तो सीधा चलते हैं परचेज वाउचर में जो परचेज में जीएसटी लगा होता है वही चीज आपके सेल्स में भी लगता है ये बात आपको क्लियर होगी यहां पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दीजिए एंटर कर दीजिए यहां पर एंटर करके नीचे आइए यहां पर कोई भी एक क्रेडिटर पार्टी हम उठा लेते हैं ठीक है एंटर करते हैं एंटर करते हैं एंटर करते हैं एंटर करते हैं एंटर करते हैं यहां पर इनका जीएसटी आई नंबर आप चाहे तो डाल सकते हैं यहां परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा अगर आप सेल्स में एंट्री पास कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट लगा सकते हैं तो अभी हम बात करेंगे यहां पर तो ये पल्स है पल्स यहां पर 50 केजी परचेज हो रहा है ठीक है 1 किलो का रेट सौ रुपए है तो यहां पर उसके हिसाब से टोटल कॉस्ट आ गई है देख सकते हैं इसके बाद अगला है राइस तो राइस भी हम परचेस कर रहे हैं तो राइस 200 किलो परचेस कर रहे हैं यहां पर राइस एक किलो की कीमत आएगी तो एक किलो की खरीद रेट पैंतीस रुपए पड़ रही है इस तरीके से दो प्रोडक्ट हमने ले लिए हैं ठीक है अब यहां पर जीएसटी लगाने के लिए हमें जीएसटी के लेजर्स बनाने होंगे ऑलरेडी मैंने बना रखा है अगर आपने नहीं बनाया तो यहां से जा सकते हैं क्रिएट पर अगर आप पहले ERP9 यूज कर रहे हैं तो alt c करके लेजर बना सकते हैं यहां पर आपको टाइप करना है cgst एंटर प्रेस करके नीचे आना है ठीक है नीचे आना है यहां पर आपको ग्रुप डाल देना है तो जब भी टैक्सेस का ग्रुप होता है तो वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही होता है तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस चूज कर लीजिएगा यहां पर और एंटर करके जीएसटी करके और फिर यहां पर आइएगा तो सेंट्रल टैक्स कर दीजिएगा तो पहले सेंट्रल टैक्स का और फिर इसी तरीके से स्टेट टैक्स का भी लेजर क्रिएट कर लीजिएगा फिलहाल मैंने बना रखा है तो यहां पर मैं डायरेक्टली जाता हूं तो सीजीएसटी जैसे ही मैं लगाता हूं तो यहां सोलह रुपए ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाता है ठीक है अब एसजीएसटी की बात करते हैं तो एसजीएसटी का भी लेजर मैंने पहले से बना रखा है तो ये एसजीएसटी भी कैलकुलेट हो जाएगा तो इस तरीके से जीएसटी आप लगा देंगे ठीक है उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आई होगी ओके तो यहां पर ये जीएसटी कैलकुलेट हुआ है देख सकते हैं पर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं ठीक है ये एक्सेप्ट करा लिया अब इसी चीज को सेल्स में करना है तो कहां जाएंगे वापस से बी प्रेस करेंगे और सेल्स वाउचर में जाएंगे ये आ गए सेल्स वाउचर में यहां पर पार्टी का नाम आएगा तो मान लीजिए अब इसे एक डेटर पार्टी है इसको हम ले लेते हैं एंटर प्रेस करते हैं यहां पर ये डिटेल वगैरह भर लीजिएगा यहां पर जीएसटी आई नंबर भी डाल दीजिएगा और यहां पर आ जाएगा सेल्स अकाउंट मैनेजर सेम वही तरीका पल्स ले लेते हैं अब यहां पर हम जब बेचेंगे इसको तो ज्यादा रेट में बेचेंगे तो यहां पर एक रुपए किलो के हिसाब से हम इसको बेचेंगे ठीक है ध्यान दीजिएगा यहां पर 130 आ गया 50 किलो बेच रहे हैं और 130 रुपए किलो के हिसाब से बेच रहे हैं तो यहां पर हमको प्रॉफिट होगा ठीक है इसी तरीके से राइस को ले लेते हैं तो राइस को भी हम 100 किलो बेच रहे हैं राइस और यहां पर हम बेच रहे हैं पचास रुपए किलो के हिसाब से तो ये आ गया अब एंटर करके नीचे आएंगे यहां पर सीजीएसटी फिर यहां पर एंटर करेंगे तो एस भी लगा देंगे कुछ इस तरीके से और एंटर करते हुए इसको करा लेंगे एक्सेप्ट उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी कि इसको कैसे करना है अब जब रिपोर्ट देखनी होगी तो यहां से दो बार डी प्रेस करके आएंगे परचेज वाली रिपोर्ट आठ नंबर वाला हमारा बिल है तो ये देखिए ये जो रिपोर्ट है अल्ट पी करके एंटर करके और आई बटन करके प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ ये रिपोर्ट कुछ इस तरीके से नजर आएगी ठीक है यहाँ पर सारी डिटेल्स नजर आ रही है दुकान का क्या नाम है क्रेडिटर पार्टी का क्या नाम है ठीक है और क्या-क्या आपने परचेस किया लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि कभी-कभी हम देखना चाहते हैं कि कितना रुपए टैक्स लगा है कितना परसेंट टैक्स लगा है वो चीजें नजर हमें नहीं आती है तो आप जब अल्ट के साथ पी प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कॉन्फ़िगर का बटन तो ये कॉन्फ़िगर के बटन पे आप क्लिक कर दीजिए और यहां पर आकर के ये देखिए लिखा हुआ है so GST rate in percentage तो जीएसटी रेट इन परसेंटेज दिखाना चाहते हो तो इसको यस कर दीजिए और अगर आप आइटम वाइज जीएसटी दिखाना चाहते हो तो इसको यस कर सकते हैं तो अगर आइटम वाइज हम दिखाना चाहते हैं तो आइटम वाइज ही कर देते हैं कंट्रोल ए कर देते हैं अब इसका प्रीव्यू देख लेते हैं ठीक है तो अब इसका प्रीव्यू देखेंगे तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा ये बिल देख सकते हैं आप आइटम वाइज दिखा रहा है 14 परसेंट सीजीएसटी चौदह परसेंट टी लेकिन क्या होगा कि हम अलग से टैक्स लगाएं अलग से टैक्स लगाना हो तब अब ये दोनों तो हो गया इसको छोड़ते हैं एक नई एंट्री पास करते हैं आते हैं वापस से परचेज वाउचर में और एक नई एंट्री मैं करके दिखा देता हूं तो ये देखिए ये परचेज में आए यहां पर वो डेट आएगी जिस डेट पर हो रही है परचेजिंग क्रेडिटर पार्टी का लेजर आएगा एंटर करिए एंटर करिए एंटर करिए एंटर करिए एंटर करिए यहां पर परचेज अकाउंट का लेजर लगा दीजिए अब एक नया नया स्टॉक आइटम ले रहा हूं मैं यहां पे लिख रहा हूं रेड चिली पाउडर ये दे दिया रेड चिली पाउडर कुछ इस तरीके से ठीक है एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे यहां पर मैं कर देता हूं पैकेट तो अल्ट सी करके यूनिट बना लेता हूं यहां लिख देता हूं पीकेटी एंटर करेंगे यहां लिख देंगे पीएसी केईटी पैकेट ठीक है और यहां पर पैकेट के लिए पैक्स पैकेट जो भी है तो यहां पे पैक्स कर देते हैं और एंटर करके एक्सेप्ट करा लेते हैं ठीक है यहां पर आएंगे तो यहां पर जीएसटी रेट की डिटेल को अल्टर कर सकते हैं आप ठीक है यहां पर ऑन वैल्यू ही रखना है और यहां पर कर देना है टैक्सेबल अलग से टैक्स रेट सेट करना है तो 18% मान लीजिए इस पे लग रहा है तो 18 दे दीजिए यहां पर तो इस पे 18 ही परसेंट का टैक्स अलाउ होगा वहां पर क्या था वहां पर 14 14 परसेंट यानी कुल मिलाकर 28 लगा था यहां पर 12 पैकेट चिली पाउडर के खरीद रहे हैं की खरीद रेट चालीस रुपए पड़ रही है और यहाँ पे लगा दीजिए सीजीएसटी ये लग गया और यहाँ पे लगा दीजिए एसजीएसटी तो ये भी लग गया देख सकते हैं ये दोनों ही लग गया है अब इसको एक्सेप्ट करा लिया अब इसका प्रिंट आउट देखेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये इसका प्रिंट आउट आया हुआ है नौ नंबर का बिल है ये देखिए यहाँ पर प्रिंट आउट भी लेके दिखा देता हूँ इसका किस तरीके से ये प्रिंट आउट आया हुआ है कितना परसेंट टैक्स लगा हुआ है नो नो यानी 18 परसेंट कुल मिलाकर टैक्स लगा हुआ है क्या होगा कि अगर डिफरेंट स्टेट का हमारा जो डेटर पार्टी है वो होगा या क्रेडिटर पार्टी है वो होगा तो क्या करेंगे तो कौन सा टैक्स लगेगा सारी बातें बताता हूं देखिए यहां से वी प्रेस करके आ गए अब ये हमें चलना है सेल्स वाउचर में F8 प्रेस कर लेते हैं सेल्स वाउचर में आ जाते हैं अब हम जो डेटर पार्टी बना रहे हैं वो डिफरेंट स्टेट का होगा लेकिन जब पार्टी डिफरेंट स्टेट की होगी जैसे मान लीजिए यहां पर करता हूं मैं बबलू ठीक है और यहां पे डी लिख देता हूं डेटर पार्टी के लिए ये हो गया एंटर किया एंटर किया एंटर किया ये देखिए उत्तर प्रदेश के बजाय यहाँ पे स्टेट चेंज कर रहा हूँ जैसे केरला कर दिया केरला तो यहाँ पे जा करके केरला कर देते हैं तो ये हो गया केरला एंटर किया एंटर किया एंटर किया एंटर किया एंटर किया और एक्सेप्ट करा लिया ठीक है enter enter enter enter enter enter enter enter enter और ये एक्सेप्ट ठीक है अब यही चीज जब हम आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान दीजिएगा सीजीएसटी एसजीएसटी यहाँ पे अभी भी लगा हुआ है लेकिन क्या ये कैलकुलेट हो रहा है नहीं हो रहा है क्यों क्योंकि ये डिफरेंट स्टेट का मामला हो गया तो ऐसे में लगाएंगे आईजीएसटी एकदम क्लियर कट वीडियो है सारी कंफ्यूजन को ये दूर कर देगा वीडियो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी आसानी के साथ एक ही वीडियो में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी तो ये हो गया आईजीएसटी एंटर करेंगे एंटर करेंगे और यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में इसे डाल देंगे तो ये कर दिया ड्यूटीज एंड टैक्सेस यहाँ पे कर देंगे जीएसटी और ये हो जाएगा आईजीएसटी ये ध्यान रखिएगा तो ये आईजीएसटी कर दिया एंटर करके एक्सेप्ट करा लिया तो यहां पर देखिए टैक्स कैलकुलेट हो गया और कोई टैक्स इसमें लगेगा नहीं क्योंकि डिफरेंट स्टेट है तो केवल एक ही टैक्स लगेगा तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी अब इसका प्रिंट आउट दिखा देता हूं कैसा आएगा ठीक है पहले इसको क्लोज कर देता हूं ये कैलकुलेटर ओपन हो गया है तो यहां से दो बार डी प्रेस करते हैं अब देखिए यहां पर सेल्स वाला है फोर नंबर का बिल है हमारा तो ये देखिए यहां पर अल्ट पी प्रेस करता हूं एंटर करता हूं और आई बटन प्रेस करके दिखा देता हूं कि कितना परसेंट टैक्स इस पे लगा है अब इसमें सेटिंग थोड़ा सा हमको करना होगा टैक्सेस के लिए जब हम टैक्सेस को देखना चाहेंगे तो यहाँ कॉन्फ़िगर पे जाकर के आइटम वाइज अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ से आइटम वाइज को हमें एक्टिवेट करना होगा तो यस कर देंगे कंट्रोल ए कर देंगे तो ये आइटम वाइज एक्टिवेट हो जाएगा देखिए आइटम वाइज कितना टैक्स लगा है यहाँ पर शो कर रहा है उम्मीद कर रहा हूँ कि बात आपके समझ में आ रही होगी ओके देख सकते हैं राइस पर 28 परसेंट लगा हुआ है और इस पर 18 परसेंट लगा हुआ है दोनों ही बातें समझ में आ रही है कि नहीं तो अगर आपको वीडियो पसंद आए ये तो इसको शेयर कर सकते हैं साथ ही साथ सवाल कोई और हो तो पूछ सकते हैं thank you for watching this video